Eu amo a música de um jeito incalculável, de um jeito inexplicável, mente amável. Ela quem sempre esteve comigo sem equívoco. Lamentável que muitas vezes não foi recíproco, mas agora é. Por isso eu boto fé, se eu caio, a música vai me botar de pé. Ela foi o estopim pra minha mudança. Sem ela, minha alma cansa desse mundo movido quem não quer um dia sair da lama Mas o principal motivo é que música me faz bem Se tornou parte de mim, somos um só Ela que cuidou de mim quando cê foi vó Isso agora não é por mim, é por nós, ó Vinícius sim, mas também B-R-A-N-C-O Eu tenho uma missão Muitos disseram que isso aqui é ilusão Dinheiro no mundo não paga minha paixão Me deixa quieto, só quero fazer meu som eu tenho uma missão Muitos disseram que isso aqui é ilusão Dinheiro no mundo não paga minha paixão Me deixa quieto Nunca foi pra aparecer se quer saber pelo contrário, às vezes escrevo só pra desaparecer Pode parecer clichê, mas eu faço por prazer Faço o que eu quero fazer, então jamais vou me vender Minha ideologia vale mais que seu cachê Se eu me vender, vou me sentir trabalhando como mexer Música tá no sangue, cê não consegue ver Como dito, eu sinto manuscrito, não dá pra descrever não é por lazer, não é por profissão Eu vivo isso, pra onde eu olho eu vejo rima Na esquina, na praça, o clima, quem passa a rotina inspiração. Minha indignação também traz versos. Meus versos me levam para universos. Em puro contentamento me sinto imerso, submerso, tão disperso desse mundo tão perverso. Eu tenho uma missão. Muitos disseram que isso aqui é ilusão. Dinheiro no mundo não paga minha paixão. Me deixa quieto, só quero fazer meu som. Eu tenho uma missão. Muitos disseram que isso aqui é ilusão Dinheiro no mundo não paga minha paixão Me deixa quieto Música pra mim é mais que a combinação de harmonia e melodia. É algo tão divino que me traz a sensação que Deus tá me ouvindo e entrando em sintonia. E é graças a Ele que eu tive essa chance. Que Ele me dê força e da luta eu nunca canse. Obrigado, Deus. Eu sei que ainda é só o início. Te farei orgulhoso do meu ofício. Música tá na família barroseira Meu pai tocava bateria, eu batucava na cadeira Meu vô, com quem eu tive pouco contato Mas tive a honra de ouvir ele tocando seu teclado Pra mim é tudo, sem ela eu não sou nada Ela é arma e escudo, eu sigo na minha jornada Ainda é o início dessa caminhada Enquanto isso sigo escrevendo rimas durante a madrugada Eu tenho uma missão Muitos disseram que isso aqui é ilusão apaga é minha paixão Me deixa quieto, só quero fazer meu som Eu tenho uma missão Muitos disseram que isso aqui é ilusão Dinheiro no mundo não apaga minha paixão Me deixa quieto Eu tive um sonho, eu vejo uma revolução eu tenho uma missão Todos os parceiros unidos em uma só convicção de coração Eu tenho uma missão